frères et sœurs du K.R.C. pas besoin d'être du 9-3 pour faire du rap. Les vieux boulots, ça vous parle Grâce à nous, les voilà ressuscités. De la flamme au écoute tout ce bruit. Ce joli tatama, c'est le chant des vieux outils. La charme est dans la terre cuillère dans le pot, l'aiguille des dentelières, le sabot des chevaux. Au bout de la journée, on était fatigué, on ne traînait pas les pieds pour aller se coucher. Le nez à la fenêtre, les pieds sous ton bureau, écoute ton ancêtre chanter les vieux boulots. C'est moi le plus fort, Victor le forgeron, Prends du métal tout rond que je transforme en décor Salut, moi c'est Julien, je suis mineur, j'ai jamais peur Coucou le fauconnier, c'est moi, Embrick mon faucon est chic et même fantastique Et eh bien moi c'est Louise la pique sur Mentoulis Je suis le batelier, je promène sur les quais je m'appelle Cristal et mon métier est génial. Et moi c'est Cora, Cora la litière. Je vais vous jouer de la flûte traversière. Salut moi sans sommeil, je suis meunier bout du grain. Avec, avec, avec mon moulin. Je fais des charpentes, oui, car je suis charpentier et je bois du café. Il boit du café, oui, il boit du café C'est ma travaille pas pour les jardinières, mais pour les cuisinières, car je suis une indière. Mon oh, métier, c'est quart d'heure, tout en la laine des brebis. Mais attention, Landry est aussi un vrai rappeur. Salut, moi c'est Ronan, mon métier est souffleur de verre. Mais si tu prends la tête, tu te transformes en pâte de verre. Coucou, je m'appelle Iris, mon métier c'est lavandière Dès le petit matin, je vais au lavoir de Varère. je suis coutelier et j'aime bien mon métier. Sur mes lames d'argent, je grave mon prénom, Adam. Coucou, je m'appelle Vincent et je vends des médicaments. Je suis apothicaire et bientôt milliardaire. I am Zoe. My job is list maker. Yes, did you find? That's tantelier? Bonjour, moi c'est Marie. Mon métier c'est rémouleur. J'aiguise des coteaux du quartier qui n'ont qu'une couleur sans oublier nos sœurs et nos frères de l'Atlas 2. Livio, Thiago, Sanda, Lucie, Clara, Lilou, Ewan, Paul, Emma, Anaïs, Théo, Alix, Isabelle, Leila, Justine, Louis, Elia, Yann. Manon, Matisse, Mistral, Claudia et Angèle. les ancêtres chanter, les ancêtres chanter, les vieux poulots. Écoute tous ancêtre ancêtres chanter, les vieux poulots.